يعني من دي من دي وصل رايك بس دي ودي هم تسمعوا كمان يعني يوم بالسيوت يعني دي واي حاجة ودي وحدة كده كتين يا وضربني وضربني وضربني ضربني عفن Okay, whoa, I know, I Yarab, yarab, yarab. Yarab, ne çekimi inşallah. Nasıl ki, supply. não eu usava as... E aí, nem ninguém que não tá vendo o que é isso. Remember, remember. Oh, that's a good one.